여러분 안녕하세요. 네, 저는 무한도입니다. 오늘 스물 두살입니다. 제 공항은 박님입니다. 만나서 반갑습니다. 미나상 군이지와 와타시와 우반두 데스 고토시 니지니사이데 우마레타 도로와 박님 데스 니넨 마에니 소축이오 시대가라 베톨라무레 한토시 그라이 강국어 베키오 시대 韓国へ留学に行きました2018年4月に韓国へ行きました韓国へ来た時とても心配しました韓国は近ンチランドという地味な国です私は勉強した学校名はレゴ大学ですこの学校で2年ぐらい勉強しなければなりません授業中韓国語で 話さなければなりませんが、私は韓国語が下手なので、全然話せませんでした。その時、泣いてしまい、家に帰りたいと思いました。それから小沢と話してすると小沢のアドバイスをもらって応援してくれたのでもっと頑張って続けて勉強しました韓国で 半年経ってアルバイトを始めました韓国語はまだ下手でしたから始める仕事は小さい店で茶碗の洗い仕事です仕事は簡単ですがとても大変でしたまたは給料も低かったですそれで私はもっといい仕事を見つけるために 韓国語が上手にならなければならないと思っていましたそれでもっと頑張って勉強しました毎日8時間韓国語を勉強したり韓国の友達と会話の練習をしたりしていました4ヶ月後いい仕事を見つけました毎日ベビキューの店で バイトをしながら学校に通っていました留学生の生活はとても大変でした例えば給料のお金で家賃座学費を例えば給料のお金で家賃座学費などを支払わないといけませんでも韓国で いろいろな文化や経験を学ぶことができました2年後しばらくベトナムへ家族に会いに帰りましたでもその時コロナウイルスの影響でビザができな延長できず韓国へ戻れませんでしたいろいろな予定ができなくてがっかりしました でも仕方がありませんでした5ヶ月後また外国へ行きたいと思っていていろんな国を調べた上で日本を選びました2022年2月に技能実習生で日本へ行く予定です韓国語より日本語の方がとても難しいですでも命のために 今毎日青いセンターで一生懸命日本語を勉強しています以上ですご清聴どうもありがとうございました最後はこのスピーチについてどう思うんですか意見があればコメントしていただけませんか皆さん、감사합니다